أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين القيم من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 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم